آمن لدي المعلومات التي طلبتها لكنني لم أحصل لم أحصل على الثمن الذي طلبته بعد توجد شحنات لا توجد شحنات هنا احذروا لا توجد أمركم برسلكي المفخم عدد من الأعداء في A آخر لاعب باق جيت المعادية تتظاهر بعدم الاكتراث حسنا ألعب جاي ايه هناك احذروا هنا هناك هنا زرعت السبايك إلى غبار النسيان هناك أعيد التلقيم أعيد التلطيم أعيد تلقيم آخر لاعب باقي تم محو عدو لن أموت هنا تبقى عدو 路米 تبقت ثلاثون ثانية أحدهم في بي قلادة قتلى هناك تبقت عشر ثوان زرعت لسبايك تبقى عدو واحد من هذا هيا بنا أهناك من يشتري هذه؟ سقطت ال spike في B. هرب مني قصد عدو في بي تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقى عدو واحد Bro, that last is so noob. You can kill her easily. Not window, not window, not window. زرعت السبايك Easy. is is easy for you. This is very low. You have a... Do I have the blind? You're dead also. عادة ما um, يتشتتون بمجرد أن أكشف مواقعهم أحتاج هذا يحرصوا على استغلال ذلك أحتاج هذا أحتاج هذا Oh man, it's a icon. It's an icon. Just buy, buy me sheriff, please. man, buy me sheriff, please. Oh man, hello. سقطت السبايك في A السبايك هنا ثلاثون ثانية أراقب هنا هنا هنا تبقت عشر ثوان هنا احذروا تبقى عدو واحد استسلام تتآثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة سأنال منك يا رينا 二逼 فقط لسبايك في B. عند إشارتي هل spike هنا؟ رصد عدو في B. تبقى عدو واحد سيهربون ثم يموتون أبقى والأمر We TP'd. One TP'd, one TP'd. Just one. There is two. But one is left. تبقت ثلاثون ثانية hey, hey, hey, hey. عدو باق تبقى عدو واحد أجدهم فأقتلهم ببساطة two B. One one A, just one A, just one A. واحد آخر لاعب باق إبطال المتفجرات لعبتي أداء رائع حان الوقت لادخار الدعم 13 تابس بي بي بي رصد عدو في بي احذروا هنا وصلت الرسالة احذروا هنا 2 They all went B. هنا مت تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية Stay there for now. Maybe she's come back. She didn't go in B yet. No, sh- sh- عندي بسلام برو سيف فاندال بليز سيف فاندال لن تتعطل أي من معداتي بعد هلا نحتفل برو بذلك؟ جيف فاندال بليز جيف اي لوف يو جيف اومن جيف فاندال Por mí, por mí. فلنرى الآن أين يختبئ الجميع آه. تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لن ندخر شيئا بعد هذا أنفقوا المال A. ثلاثة قتلى تبقى عدو واحد هنا احذروا مثالي أعيد التدقيق سلاح مهم. السبايك هنا تبديل الجبهات مما كنا نعرف سابقا لنستخدم ذلك سأدخر توقف توقف أحتاج هذا أحتاج هذا أحتاج هذا ظلال متحركة right now. What the fuck? Just go for fuck's sake. What are you scared of? لا توجد شحنات. جيد ولكن السبايك يمكننا هنا، تسيير لنزيد السبايك المعادلة هنا. فحسب سأدخر السبايك هنا Bitch, bitch, bitch, bitch, you bitch. Why didn't you push? You're duelist. You don't have to stay behind. Fuck you. وضعت السبايك في بي استعدت لسبايك تحتهم في بي اخر لاعب باقي Guys, I am a fucking healer. Why you let me push? You push. I'm backing you up, you son of a bitch. أهناك من يشتري هذه؟ Okay, I'm not gonna, I'm not gonna push right now. It's okay. سأنال منك يا رينا هنا لا بوش لا بوش لم يبوش See Ryan, this is what happened when you don't push. I've been Balkan. سأدخر ذاهب إلى أي بقى عدو واحد آخر لاعب باق Don't بوش don't بوش لدينا سقطت لسبايك آخر لاعب باق أمهلوني لحظة أريد أن أعد أجهزتي got Omen, Omen. Fake A. Go, go, go, go. Oh my, don't do anything stupid, please. أنسوا ذلك لنجهز موقعا جديدا لنا العدو تبقى عدو واحد ابتعدوا عن طريقي أتوا بأي خطوة سأراها حتماً وصلت لسبايك في بي أعرف أين أنتم تحديداً آخر لاعب باقٍ تبقت ثلاثون ثانية لا أستطيع رؤيتهم بعد لكنني أشعر أنهم يستعدون Guys, guys, don't push. سأنتزع النور من أعينهم. تم نشر الساتر. تم نشر الساتر. انظروا كيف سيهربون. القدرة لاعب باق سقطت السبايك في بي انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أهناك من يشتري هذا؟ Oman, can you buy for me? No, Oman, please, please. Oman, just cancel the, the operator. Please, man, please. We need, we need to win this. buy Vandal buy two Vandal وفاس cancel it cancel the Operator فلنحدث بعض الفوضى قبل ما يضمن عدو واحد ازرعوا لسبايك تبقت ثلاثون ثانية لن يموت حلفائي الفوز لقد رأيت يأسهم لنستغل ذلك أستطيع الشراء أستطيع الشراء Guys, let's go B. فلنشق صفوفهم. Just hold a little bit and then push. رصد عدو في بي سأعالجك لا مهرب مني سبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية Omar, can you plant the bomb? I would be so pleasant. بالروح بالروح فاز المهاجمون